Oh man, well, I don't that. was insane. And then like the whole rest of the game is just us freestyle and then trying to score. This is like Oh my god. Double. Nah, bro. bro. Why is he touching that, man? Oh, <gasps> no! <laughs> Ça dépend, tu les utilises pas les joueurs. Tu les utilises pas les joueurs. Oh Non Mon c'est parfait. Je, je retourne. Ah, tu sais quoi, j'ai carrément j'ai un J'ai la rune en plus. Non Non Oh là, c'est dedans. Oh non <laughs> ah, j'ai fait un truc dégueulasse. Oh, suis-je Dans quel monde je... Mais... Mais... Mais... Tu mec, je suis choqué de ce que je fais. J'ai 0 de boost, mais j'arrive quand même à 50-50. Boum Yes, go Je le passe. Merci. Pour aller avec la voiture, ça va pas du tout. J'ai la bouche ouverte Yeah, didn't expect it. No, <laughs> no way I missed that. There's no way. No way, juke him like that? And then I missed it. Probably like the most dumb thing I, I've ever done in my career. There go. Oh, <gasps> no! Oh, <gasps> no! No. Marça, Voilà, c'est fini, c'est grave. Il joue juste sur un micro-ondes et qu'il y a une switch. Et qu'il y une mauvaise switch. Belle passe. Oui, Malcolm, ça.